Ford Mustang واحد السياره رياضيه امريكيه اللي بدات في 1964 ولقات نجاح كبير هذه الجيل السادس ديالها اول مره غيديروا فيها التوربو السبب ديالو باش يدخلوا واحد الاسواق جداد المظهر الخارجي ديالها متوحش بزاف بهاد الاضواء الاماميه المجبده ولا كالوندغ اللي كبيره وال capot عنده هاد لي دو فيغ اغريسيف و les ailes عندها اعراض كاين واحد المشكل ديال الرؤيه ملي كتبغي تكاريها المظهر الخلفي ديالها حتى هو اغريسيف باد ال pare-chocs اللي فيه double sortie وهنا داروا في الضو ديال ال marche arrière واحد style ديال les Formule 1 انا الراي ديالي الشخصي كيعجبوني les feux ديالها بهاد لي 3 لين من نقاط القوه اللي فيها هي هاد la ligne ديالها لي très belle وكيبان هاد العرض هذا في ليل اريير هي سياره كبيره واصله 4 متر 78 وفي العرض متر 91 لي جونت اللي فيها هادو 19 pouces وكتخرج حتى ب 18 pouces. من الداخل ديالها آه، في le volant donc كاين les boutons لهنا اللي كيتحكموا بالصوت والزياده في الصوت والتليفون وعلى اليسار كاين اللي كيتحكموا بال ordinateur de bord وال régulateur de vitesse في ال ordinateur de bord كاين بزاف لي informations كاين لا آه، تمبيراتور ديال l'air كاين كاين الفولتاج آه، ديال ال batterie وكاين تيعطيك حتى شحال العبار ديال الروايد واش ناقصين وكيعطيك حتى شحال باقي في l'autonomie ديالها نهضروا على المحرك ديالها 2 لتر 3 turbo le même اللي كاين في la Focus RS فيه 310 شيفو و 0 à 100 ديالو 5 secondes 8 la consommation ديالو ماشي بزاف 10.2% mixte la vitesse max على حساب ال constructeur 233 la boîte à vitesses automatique six rapports mais هذه هي واحد المشكل كبير ديالها انها ثقيله في les réponses ديالها في les rétrogradages هذا هو المشكل ديال المستونغ في les réponses ديال المحرك ا او آه، كيفشل ا ريجيم كيعطيك كيعطيك la puissance ديالو مي او كيفشل بزاف الصوت فيها مزيان المهم هذا ماشي الصوت ديالها stock. هذا الصوت مبدل la ligne ديالها مبدله وهي فيها les sensations بزاف nerveuse. كاين كتلقى فيها واحد le plaisir في les accélérations لا كونسون سنترال وهنا les boutons style ديال les avions وكاين البوطون هنا باش كتبدل لي مود مود نورمال مود سبور مود تراك ومود نيم